Thank you. boy Quando todo dia eu tô fumando mais Ex-girl tava quando eu tava usando droga Dropa um ex-girl sem senso Quase morri com a droga Um cenário novo com uma new girl Os piores anos da minha vida foi quando eu tava preso na escola Foda-se pras notas Coleciono nota Várias mina nota Mas eu só quero a minha Eu sou um feminista Eu amo essas vadias Amo food, galera, viola É tipo uma demon girl Juro que eu não que se beber que eu faço no leva Espera um pouco aqui que eu volto depois pra te ver Colocando grana no backseat Eu não vou dançar avião, Ei, mas nova bitch no táxi Eu gasto um K toda vez que eu vou no shopping Toda vez que me vê com é uma foto de mim Eu mando backwards, não, não sou vampire Não fica com medo de mim, porque eu já morri Coração quebrado deu, eu que parti Eu não já fui tão toxic Já fui tão toxic já se lama, sou ok Só ciclão, ciclão Yeah, uh, let's go Ela disse que eu não penso porque eu tô famoso Ei, comento todas as fotos dela porque eu que canto Você é difícil de ver que eu faço e ela você espera um pouco aqui que eu volto depois pra te ver Talvez eu não seja tão importante mas tive o tempo todo na minha mente Eu não vou mais correr Londrina Não, não vale a pena Ela disse que sabe o problema Tô famous, famous, tô famous Ela disse que não vale a pena <laughs> shit, shit, bitch